e, hemen gaude e, eh, enekuriti bera geisten hemen gasolindegia e, ikusten denez abedoren muga muga berria iru eta mar da eta hemen bertan hau da A ataria Horaintxe betzen digara A ataritik Igarotzen Jarraitzen dugu muga iru eta mar, duzunez, eta han ikusten da B atari izango dana. Hau da, faogain. Hau da, B ataria. Jarraitzen dugu. Eta han biztan C ataria. Fao. Hau da, fao, C ataria. Eta han aurrean, D ataria azkena. D ataria bide, bide bieta eta hemen bukatzen da e, jakin berduko